Ora, não estamos na Escola Profissional da Nazaré, temos cursos profissionais de restaurante bar, depois temos cursos de cozinha, eh, que damos as bases aos alunos de cozinha, ficam com ehm, equivalência ao nível 4 da formação profissional, onde eles saem com dupla certificação, que saem com certificação do 12º ano e um curso profissional. E felizmente temos 90% de taxa de empregabilidade, que é fantástico. Ora, o doce que nós preparamos eh, foi-me colocado um desafio preparar algo que fosse, que identificasse a Nazaré. E depois de várias ideias, surgiu nós pegarmos num belo carapau, temos o nosso carapau escalado, seco e enjoado, uh, e transformá-lo num carapau doce. E então fomos buscar algumas ideias que nós tínhamos quando éramos crianças, quando vinhamos à praia, o que é que comíamos? Comíamos algo fresco, e algo que nos fizesse lembrar, lembrar a praia. Então criámos uma areia da praia comestível, como é óbvio, um doce de ovos um pouco diferente e criámos algo que nos vai fazer os nossos tempos de infância quando comemos o carapau, eh, que é um dos segredos do carapau, que vocês vão ver na confecção, que nos faz recordar aqueles gelados que os nossos pais nos pagavam quando vinhamos à praia. A Pastoria Calé foi o maior parceiro que nós tivemos, que nos ajuda também eh, praticamente na parte da, da concessão do, do, doce, devido à experiência que tem, uh, pegámos no carapau, congelámos, uh, depois há um processo todo de olaria, onde o carapau foi embutido em gelo, uh, depois desse gelo foi retirado o molde, o molde foi aperfeiçoado e depois vai ser então recheado com o doce de ovos, a areia da praia e o nosso segredo que vai fazer lembrar os gelados, a praia, o fresco, as férias, a Nazaré. <laughs>